проверь, пожалуйста. Сейчас мы ритм уловим. Когда колесико поехало и, то есть после палки, после колесика, и. Да. Слава, да. командуй сам, ты что-то висишь на камере. Я готов к Поехали, поехали. Я думаю, Давай ты тогда говори. Сейчас, Ванюша, три секунды, все в порядке? Ну, а? Да, более-менее. Чуть побыстрее. А? Чуть-чуть побыстрее. Хорошо. Да, по-моему, Приготовили, снимаем. Камера. Идет. Значит, видеть, чувствовать. Да прекрасно. Ну, вообще, хорошо, это сним. А? Это сним. <laughs> Три, ложились.